por que brasileiras fazem isso? Olá, gente! Meu nome é Olga, mas eu estudo português e quero falar com todos vocês sobre sua país misteriosa, onde moram pessoas misteriosas que fazem coisas que gringa russa não entendo nenhuma vez, na nenhum momento. Então, eu só estudo português e às vezes vou falar com errados, desculpa. Mas não posso esperar mais. Quero falar para você algumas coisas estranhas que eu não entendo por que você fazem isso? Para mim, como para a russa, esse momento extremamente estranho e agora você vai saber o que eu não entendo completamente. Primeira coisa, por que brasileiras sempre comem arroz? Porque é arroz, arroz é comida asiática e na minha cabeça e na cabeça de todas as russas, pessoas no Japão ou na China, por exemplo, comem arroz cada dia. Mas agora, quando eu explico para meus amigos na Rússia que brasileiras comem arroz cada dia, dia, cada, e quando brasileiras falam sobre uh, eu quero alguma comida normal, eles sobrepensam nesse momento sobre arroz, arroz por que arroz? Porque você escolheu exatamente arroz brasileiro. Você pode escolher macarrão, ou batata, ou alguma outra mingau. Tem tão muitas opções de garnição, mas você escolheu arroz. Eu não entendo nada na sua cardápio quando eu chego no restaurante, porque tem só opções peito de peru, uh, alguma outra filé mignon, castela, la la la la la la mas eu não entendo o que é para garnição. e Eu pergunto, mas o que tem para garnição? E todas as pessoas pensam que eu sou louca, porque é só óbvio para garnição arroz. Arroz para garnição, menina russa. Coisa número dois, pessoas brasileiras, por que você anda na rua na botas e depois entra em casa e usa botas da rua em casa? Pra mim essa sou estranha quando eu vou no eh, apartamento dos meus amigos aqui no Brasil, primeira coisa que eu pesquiso quando eu entro no apartamento eu pesquiso lugar para botas, para botas da rua. E eu pesquiso algumas chinelas que eu posso usar no apartamento, mas ninguém entende <laughs> nada o que a gringa russa fazendo ah, de novo. Eu eh, tento tirar as botas e ninguém entende o que eu estou fazendo. Eles falam para mim: você pode ficar com suas botas da rua, eh, não tem nenhum problema. Mas na Rússia, na Rússia a gente não faz isso. Se você vai no apartamento algumas amigas na Rússia, primeira coisa que eles vão esperar que você vai tirar suas botas. Eu não entendo nada como você. Mas na verdade sim, suas ruas mais limpas que ruas na Rússia. Mas não qualquer maneira. Para mim é muito estranho e não entendo porque brasileiras fazem isso. Coisa número 3, porque brasileiras beijam e abraçam pessoas estranhas. Eu não sei você e você não sabe de mim porque a gente vai abraçar agora. Você precisa ver minha cara quando eu encontrei primeira vez pessoas brasileiras aqui no Brasil e eles tentei, eles tentou, eles tentaram e eles tentam beijar de mim. Olá, gringa, tudo bom com vocês? Tudo bom? Sim, eu acho quase como isso. Eu não entendo porque brasileiros fazem isso, porque na Rússia você pode beijar ou abraçar quando você uh, vai encontrar as pessoas no vez número 2 ou 3 ou 4, mas não no primeira vez. No primeira vez a gente tem distância, mas agora eu acho que eu gosto de abraçar está muito. <laughs> Coisa número 4 que eu não entendo é como pessoas brasileiras bebem cerveja tão gelada e não tem dor de garganta cada dia. Fala sério, pessoas, até no inverno quando tem só 15 graus e na rua tão frio, eu não gosto de ficar na rua. Eu posso ouvir pessoas do boteco que bebem cerveja extremamente gelada com essa copa de plástica onde ele deixa cerveja para não ficar quente. Quente! Mas na rua tão gelada e você bebe cerveja tão gelada. Eu quero só tomar alguma chá uh, quente para ficar melhor. Mas não, brasileiras gostam copos, cerveja gelada, mais gelada no mundo, com pedaços de gelo, gelada, gelo com gelado. Para mim, essa muito frio, mais frio cerveja na minha vida eu bebi no Brasil. Próxima coisa muito estranha que eu não entendo porque brasileiros fazem isso é sua paixão das chinelas. Sério, <laughs> pessoas! Aqui no Brasil, lojas das chinelas na todas as esquinas. Você pode eh, encontrar pessoas eh, com chinelas no supermercado, na feira, na praia, no shopping, na rua. Às vezes na escritório também. Para vocês, chinelas é algumas botas universais. Você pode usar chinelas na qualquer momento, na qualquer lugar. Para mim essa coisa é tão estranha. Quando eu vou para algum lugar, eu tento mudar meus chinelos para outra bota, porque na minha cabeça chinela é uma coisa só para praia, só para praia. Não posso ir na shopping com chinelas, não posso. Mas depois eu entendi que ninguém tem interesse <laughs> e tem muitas pessoas com chinelas no shopping e em outros lugares. Então, parece eu posso usar chinelas na todos os lugares também. Ah? E última coisa que eu não entendo, então só tenta olhar para algumas barzinhas ou alguns botecos no fim de semana. O que tem lá no Brasil? Tem bastante, bastante, muitas, muitas, muitas, muitas, muitíssimas pessoas que fica em pé e bebem toda noite. Toda noite eles bebem e eles não ficam cansados. Eles não ficam cansados nunca. Pessoas, para mim, essa coisa é extremamente estranha, porque eu gosto de festejar muito. Quando eu vou festejar com meus amigos brasileiros, eles ficam em bebem absolutamente normal e eu só quero sentar. <laughs> Por favor, a gente pode ir para sentar? Se você vai pro bar na Rússia ou na Europa e lá não tem nenhum lugar para sentar, eu vou sair para pesquisar outro outro bar, onde eu posso sentar e beber. Mas no Brasil não tem nenhuma problema e não tem nenhuma diferença. Pessoas podem comprar uh, alguma cerveja, uh, fica em pé ou fazer alguma, tipo, vamos beber juntos e beber nessa maneira. E ninguém está cansado. Ninguém. Você tem alguma pés especial? Não sei como explicar isso mais. Porque eu, como pessoa europeia, quero muita sua espécie, mas eu não posso. Eu não posso <laughs> ficar em pé tão longe. Eu estava cansada. Agora tenho pergunta para vocês. Vocês sabem por que uma gringa russa apaixonada pelo Brasil? Hã? Hã? Assiste meu vídeo sobre 5 razões por que eu amo o Brasil. E agora beijo no coração todos vocês. Tchau, tchau.